se lo una sal al, loco que vende autos San Benito, ¿viste? Y que te en la entrada. Pero nada, boludo, me recagó, pero bueno, yo le veo el lado positivo también, ¿viste? Porque el auto, yo te voy a decir la verdad, el auto gasta más aceite que nafta, ¿viste? Pero como yo digo, todo tiene su pro y sus contras. Yo ahora, como toma tanto aceite, yo le tengo que agregar todo el día, ¿viste? Así que anda con aceite visto todo el día. Así que el motor, una cosa, olvídate eso. Y si vos le querés sacar todo el aceite y ponerle nuevito, ¿sabes lo que hago? Me doy una vuelta a fondo, a fondo de manzana, que si tomo todo le agrego nuevo mecánica, la mecánica es una ganga. Lo que sí tiene un buen estéreo con parlante, ¿viste? El auto vale 15 lucas, lo pagué, pero tiene 28 en estéreo. Pero te afloja la cabeza.